तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ऑरेंज लिखा हुआ है अब ये ऑरेंज थोड़ी ना पढ़ाएंगे आपको देखिए इसको सिलेक्शन में लीजिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चेंज केस की और वो भी शॉर्टकट की की मदद से एक तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं यहाँ से आप जानते ही हैं चेंज केस कमांड हम कैसे करते हैं यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारे कमांड आपको दिखाई पड़ेंगे एमएस वर्ड वाले sentence case lower case upper case capitalize each word closer case ये सारे कमांड है ठीक है लेकिन चेंज केस कमांड का शॉर्टकट क्या होता है ये हमको समझना है अब ये पार्ट सिलेक्शन में है आपको शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करना है क्या प्रेस करना है F3 तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया तो देखिए ना सारा पूरा जो है अपर केस में हो गया फिर क्या करते हैं शिफ्ट के साथ फिर F3 प्रेस करते हैं तो आपकी बारी देखिए सब स्मॉल में हो गया ठीक है फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो देखिए फिर सेंटेंस केस में आ गया ये ठीक है फिर हम क्या करते हैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो टोटल जो है कैपिटल हो गया तो ये जो है शॉर्टकट की होता है चेंज केस कमांड का एमएस वर्ड में क्या होता है शिफ्ट के साथ F3 आपको क्या प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F3 सिलेक्शन के बाद आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए ये कमाल हो जाएगा तो ये था चेंज केस का shortcut thank you for watching